Големите знамења и арболите се надлежност на владата на Република Македонија, за тоа што е надлежно град Скопје се оние помалите знамења кои што се поставуваат по по самите улици. За тоа има план градот секоја година, обично се ставаат во денови која се празници, држав, празници државни и кога е ден на, на ослободувањето на Скопје. Исто така има и некои други прилики кои се поставуваат истите тие мали знамења, тоа во случај да дојде некој а, странски дипломати и така така. Иначе овие знамења се стават во главните улици и во булеварите на град Скопје.